What's up mga kalapatins? Welcome back to my channel. So siguro tataka kayo mga kalapatins na simula nung last training eh hindi na tayo nakapag-update ng video no. So ayun nga mga kalapatins. Unfortunately mga kalapatins, so sinama yung mga panlaro natin no. So simula nung nasa Atimonan sila, training ng Atimonan mga kalapatins, napansin ko na medyo hindi maganda yung kondisyon. Medyo hindi nga maganda yung kondisyon ng mga kalapati natin, mga kalapatids. So, akala ko stress lang. Wala nung atimonan, kapaunti-unti na silang kumain mga kalapatids. No? So, pero buo naman yung dumi nila mga kalapatids. No? So, akala ko stress lang. Kaya, pinalaro ko pa sila hanggang gumaka mga kalapatids. So, pagdating ng gumaka mga kalapatids, pag uwi nila galing gumaka, basa na yung dumi nila pareho. No? Kaya minabuti ko na hindi na muna magkarga So sa Lopez hindi sila nakasali. Hindi na sila nakasali sa pan race ng mga kalapatids. So ayun, so hindi ko na sila ikinarga nga dahil nga sa masama yung kondisyon nila. So baka hindi na makauwi. So kaya ngayon mga kalapatid, so gagamutin natin si Gabriela. No? So kapatid, so grabe ang epekto ng salmonella sa kanya. So makikita nyo, payat na payat na siya, hindi kumakain at basa na ang dumi mga kalapatid. So kapag ganito ang sintomas mga kalapatid, sigurado sigurado na tayo na tinamaan to ng salmonella. So para gamutin niya mga kalapatid, tara samahan niyo ako. So ayun mga kalapatid no. So magbibigay tayo ng salmo Salmostop syempre mga kalapatid. So ito isa sa pinakamabisang gamot ng salmonella no. So ayan. So kailangan natin gamutin pa si Gabriela. So kung makikita nyo, hinang-hina na siya mga kalapatids no. So hindi na siya makakain, puro tubig na lang ang iniinom mga kalapatids. So, pagkatapos natin ibigay ito, magbibigay din tayo ng dextrose powder mga kalapatids no. So para maibalik yung nawala nilang lakas paunti-unti no. So importante to para tong Gatorade no. So ayun nga. So ito yung nagbabalik unti-unti ng lakas nila. So kailangan alalayan natin ito mga kalapatids. So bukod dyan mga kalapatids, after 30 minutes mga kalapatids. So after 30 minutes silang makatake ng salmostop, papakainin natin siya. Siyempre hindi yan kakain mga kalapatids, kaya susubuan natin sila nito. So bumili ko nito mga kalapatids nitong Beef Pro. So dog food to actually mga kalapatids no. So bumili lang ako nito sa poultry shop. So 120 ang kilo nito pero hindi ko na kailangan ng marami kaya bumili lang ako ng halagang 10 pesos no. So wala naman tayo alagang aso mga kalapatids. So ayan susubo lang natin mga kalapatids ng paunti-unti no. So mga apat na piraso, limang piraso, anim na piraso. So yan, hanggang sa kaya niya mga kalapatid. So para hindi rin siya mabigla, hindi natin pwedeng pakainin ng bigla ang marami. No? So paunti-unti hanggang sa makarecover siya, hanggang sa tumutuka na siya mga kalapatid sulit. No? So ayan, so ganyan lang kasimple ang gagawin natin mga kalapatid. So para naman dun sa mga na-supplier loop ko mga kalapatid. So meron tayo ritong ciprotil mga kalapatid. So mabisang gamot din ito para sa salmonella. No? So gagamitin natin to bilang prevention sa kanila. So dahil sa nakahalubilo nga nila tong si Gabriela. So nakikain, nakainom. So uh, minabuti kong eh, prevention sila. No? So si Mick eh medyo okay na mga kalapatid. No? So naagapan natin siya hindi katulad nito ni Gabriela na lumala mga kalapatid so hanggang sa ayan niya hindi na siya kumakain so itong si Frutil mga kalapatid recommended sa akin to nung isa nating kakilalang pansir no so maganda raw tong pangtanggal ng salmonella o gamot sa salmonella so ihahalo lang natin sa tubig to mga kalapatids no ko pa alam kung makakasali ba tayo uli sa race. So, tinigil ko na muna. So, ayan. Si Gabriel naman, mga kalapatids, ay nag... So, si Gabriel naman, mga kalapatids, na nandyan, no? Nagsusubo na kasi ng mga inakay niya, no? So, kaya hindi na rin makalaro, mga kalapatids. Tapos, yung dalawa ko namang old birds, mga kalapatids, ando naman din, meron din nililimliman, no? So, ihabol eh, nga natin sa pang-norte natin, no? So ayun, so kaya wala na ako mailaro. So konti lang naman ang kalapatin natin mga kalapatids, hindi naman tayo nag-alaga ng marami no. So siyempre bago tayo magtapos mga kalapatids, gusto ko muna magpasalamat sa mga sumuporta at nag pa-unlock na magbigay ng video para dun sa kanta natin na pangarap na tasa no. So shoutout sa iyo Idol Napster Love TV. So shoutout Isayas Love TV. Shoutout kay JP Sornio TV. So nakikisabay pa yung manok. So shoutout din kay JB Love TV. Salamat sa iyo pare. Shoutout kay John Skill of TV. So shoutout din kay Kuya AR TV. So lalong lalo na sa eBay Family TV no. So ayun na naman yung manok. So kay Ombid Love TV. Salamat sa iyo. Shoutout din kay JW Love TV. So medyo nalimutan nating isama yung video niya no. So hindi tayo nakakuha sa YouTube channel niya ng kanyang video mga kalapatids. Pero salamat sa iyo idol. So salamat sa pag-share ng ating video. So shout out din kay Kalapatids Kabiles. So ayan mga kalapatids no. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel ay suportahan mo po ang aking channel sa pamamagitan ng iyong like, pag-share at pag-subscribe sa ating channel at huwag mo na rin kalimutan pinutin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin mga pag-uusapang magkalapatid. So salamat sa inyo, maraming maraming salamat.